Bueno, pues este año el premio Vía Apia ha sido para la FUEM por divulgar en nuestro país información clave en materia ambiental. Por ejemplo, el informe de la situación en el mundo del World Watch Institute, además de fomentar el análisis, el debate y la crítica en torno a las cuestiones ambientales. Así que nos vais a coger el premio. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, la verdad es que estamos contentísimos y contentísimas de haber recibido este, este premio. Eh, en primer lugar, disculpar la presencia del presidente del patronato, Ángel Martínez González Tablas, que era la persona que quería, teníamos ilusión por poder venir a recogerlo, pero le ha tumbado un resfriado de estos gordísimos y está en la, la, cama, así que he venido a recogerlo yo, que soy la directora general de la Fundación. Eh, reflexionando un poco y comentando esta mañana con, Ángel un poco las cosas que le hubiera gustado decir, señalaba que hace apenas unos días, hace unos poquitos días, se ha celebrado un simposio en Estados Unidos, lo celebraba y lo organizaba Elena, en MIT, eh, y el título de ese simposio era The Future of People, es decir, el futuro de la gente. En este simposio se ha hablado de biogenética, se ha hablado de Big Data, se ha hablado de tecnología, y en ningún momento se ha hablado en ninguna de las ponencias sobre cambio climático, sobre pérdida de biodiversidad, sobre declive de recursos finitos, sobre el deterioro de los procesos de contaminación masiva, ni tampoco sobre el deterioro social y la profundización de las desigualdades que suceden en el mundo, fruto también del deterioro de la tierra de la que dependemos. Por eso eh, nos parece fundamental y queremos agradecer muchísimo el trabajo que hace APIA ponerle voz, por ponerle imagen, por ponerle relato, por ponerle información a uno de los problemas más graves que afronta la humanidad a lo largo de toda su historia. Y por eso, para nosotros y nosotras es tan importante que una entidad, eh, que una asociación, que un colectivo que ha hecho de esta información y de sacar esto a la calle eh, su objeto y su, propósito fundamental sea quien nos premie. Y lo queremos agradecer muchísimo. FUEM es una entidad que tiene ya más de 50 años de historia, eh, que trabaja temas de sostenibilidad, cohesión social y democracia, los trabaja además de forma interconectada porque no concebimos los problemas de crisis ecológicas desvinculadas de las distintas crisis sociales, valores y culturales que estamos viviendo en el mundo y lo hace a través de dos áreas, un área ecosocial es la que realiza estas publicaciones y actividades de divulgación como es el informe, la traducción y la elaboración en España del informe sobre la situación del mundo que anualmente realiza el World Watch Institute. Eh, y por otro lado, la acción educativa. Tenemos tres centros educativos, tres colegios en los que se educan 5.000 personitas que aspiramos a poner en el mundo cuando terminan su periodo lectivo con una conciencia crítica más fuerte, con un conocimiento concreto del mundo que se pisa también con su crisis ecológica para poder elegir cómo se posicionan y cómo actuar en ese mundo. La interacción entre ambos ámbitos es el sentido, es la singularidad de nuestro, de nuestro proyecto. Eh, en este caso, el premio que está más centrado en la actividad del área ecosocial eh, y en la actividad de, comunicación no puedo dejar de, decir que estoy súper orgullosa de nuestros compañeros y compañeras del área ecosocial que hoy no están aquí y de nuestros compañeros y compañeras del área de, de comunicación. Aquí están Ana Belén, Mariola y Javi, nos falta Carlos, que también son parte del equipo y que son piezas fundamentales para poder actuar sacando el trabajo hacia afuera y también para actuar de nexo de unión con el trabajo que vosotros y vosotras hacéis. Así que sin más, agradecer muchísimo y deciros que este premio, este reconocimiento, el saber que nuestra tarea es importante para vosotros y vosotras, nos anima muchísimo a seguir y a continuar en la labor que ha hecho posible que lo hayamos merecido. Así que muchísimas gracias. prácticamente los, los, premios de este año de, Vía Apia, Vía Crucis 2016. Eh, y nada, eh, la presidenta se va a encargar de decir unas, unas palabras para despedir este, este acto. gracias, José. Bueno, yo solamente decir, agradecer a las dos, eh, a la FUEM, nuestro trabajo que en el día a día es, em, realmente muy importante. Todos somos eh, periodistas, eh, la razón de ser de nuestro trabajo, aparte de nuestra vocación, es el compromiso del periodismo con la sociedad y contar con fuentes, con aliados, con, gente, con instituciones que nos sirvan a nosotros eh, como nuestra formación, pero también para eh, cuando necesitamos una asesoría, una explicación o algo, porque está claro, todos los años los periodistas somos especialistas en tener que hablar de un montón de cosas sobre las que sabemos lo justo, poder contar con, fuentes de calidad y de autoridad para que nos ayuden a, hacer nuestro trabajo de acuerdo con el compromiso que, tiene, la profesión y de acuerdo con las necesidades de la sociedad, eso es absolutamente fundamental y muy agradecer. Lamentablemente también es verdad que hay instituciones que, en fin, como calidad de vida, francamente justo, con lo cual cuando hay datos positivos que, que, valorar nos encanta hacerlo y ese es el sentido de este pueblo desde que se creó. En el lado contrario, bueno, pues la verdad es que no tenemos mucho historial de recoger los premios de Yo creo que en estos 20 o 22 años han debido contarse pues alrededor de una mano o quizá uno o dos de la otra, ¿no? Pero eh, también está barra denuncia es mm, muy necesario y muy em, de relieve. Estamos en un mundo global, antes nos enteramos de allá para cuando cuando pasaban cosas en, otros, otras fronteras, ahora nos enteramos prácticamente en el momento. Este año han pasado también, aparte de las cosas que ha resaltado Malén, pues han pasado otros, otros hechos luctuosos que nos han conmovido y creo que ha sido una buena decisión colegiada de la Asamblea el, premio porque todos esos compañeros nuestros que trabajan, si nosotros aquí nos quejamos, pues fijaros en las condiciones que están trabajando otros se merecen este reconocimiento por parte de quienes vivimos en esta situación y sobre todo se merecen que a través del premio se ponga de relieve y pueda ser un poco más conocida su situación y su trabajo. Eh, daros las gracias a todos, nuestra bienvenida a nuestros compañeros, socios, a otras personas, representantes de entidades, ya no sé si representantes de entidades o personas en sí mismo con los que a lo largo del año tenemos tanta relación, que nos apoyan y nos ayudan eh, para hacer actividades que son lo que al fin y al cabo van dando el sentido a, en la razón de ser de esta asociación y cumplir nuestros objetivos, nuestros proyectos y nuestras ideas y permitir que, que APIA pues, siga cumpliendo un año más con todos sus objetivos. No solemos hacer, nunca lo hemos hecho, pero es verdad que de los premios siempre coincide con la Victoria de Navidad, así que aprovecho para desearos a todos un buen, unas felices fiestas, un buen cierre de año, haya sido como haya sido, con las cosas positivas y también lo negativo. Deciros, recordaros queridos, que el año que viene tenemos congreso, que a primer os llegará la convocatoria para la Comité Organizador del Congreso y que os esperamos pues, a todos. Chicos de los sectores, habéis, venido aquí, estáis aquí, pues sois los primeros que recibís la convocatoria y esperamos que atendáis como siempre se atiende a estas llamadas de la asociación. Confiamos en que el año que viene podamos hacer un congreso estupendo, que podamos hacer por lo, por lo menos el mismo número de actividades que hemos hecho este año, que podamos mantener la asociación pues, en el nivel razonablemente satisfactorio que está, ahora. Deciros que sigue entrando gente, sigue llegando relevos, siguen llegando preasociados, con lo cual esa parte que tenemos también siempre deseosos de que llegue gente nueva, nuevas vocaciones para hacer información ambiental, más o menos también no, es una, no son peticiones masivas de ingreso, ¿eh? ya lo sabemos, pero las suficientes como para ser representadas en la mesa. Muchas gracias y nada, lo que se dice, como decían aquellos, al turrón. por favor,